哎呦，我的妈！ Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, non vi ho vedete così.